Os bolsonaristas, eles são unidos só até uma certa hora. Na hora que a casa cai para um deles, eles falam que é petista que estava infiltrado. Já notou que eles fazem isso? Já notou então? Um dia eu cheguei em casa e vi minha mulher deitada na cama com outro caboclo. Falei pra ela, que diabo que esse cara tá fazendo aqui? Que esse cara aí, mulher? Aí ela falou, cara, meu bem, esse aqui é petista que tá infiltrado. Aí eu falei, companheiro, faz o L. Na hora que ele fez o L, eu senti uma catinga Aí Falei, mas que porra de, de, de cheiro é esse? Aí ela falou, Carma, bem, é que ele ficou com medo do teu reforma e se cagou. Eu falei, ele cagou aí? Então é bolsonarista esse filho de uma égua.